三个要领是什么？第一件事儿，就是，什么来着？助 <laughs> 我！变线梯的三个要领到底是什么？你要想学会，今天我就不给你装了，摊牌了！看一下，我们一般来讲，我们演示变线梯，我们怎么演示？为了让你能看清楚，对吧？我们演示很标准，包括这种感觉，对吧？包括我替谢教练演示动作。 包你看，我们都是这么去演示的，为了让这些新手他能看清。但是我们真实战斗中的变线踢，往往其实让你都看的不像变线踢。比如说你看，你看这就是变线踢了已经。但有人质疑说你这是变线踢吗？你这是一个扫踢，对吧？所以说这货没法教了。变线踢三个要领是什么？第一件事就是就是什么来着？ <laughs> 就是不像变线踢。 <laughs> 第一个是要要要要要要要什么呀？必须要不要。 变形金刚三要领就是：第一就是直接，第二还是直接，第三真的还是直接。我你说不是细节是什么？我他妈教了十年了。对，就不是变形金刚就好了。 <laughs> 你看啊，你看怎么叫直接？我就跟他踢，对吧？低扫或或者正蹬无所谓，你你给他，嘣，就这么一甩就结束了。包括左腿，对吧？你看左腿正蹬，我换步吗？我不换步，对吧？这是正蹬，对嘣，就这么一个动作就完了。因为有的时候你太紧。 就对方很洞察到你，我说你要干嘛？你肯定要憋一个大招，对不对？但是我很放松，嘣！我看就这就是变电梯，这个震动很强，对不对？我发力了吗？没发力，这就是一个震动，对吧？但是你看，比如我是假装低扫踢，嘣，这也是。 <laughs> 我们这么玩，就两个人给你演示动作，其实很疼的，震一下，脑子很懵，对不对？现在给我变一个，对，嘣！我也是很懵的，很懵的。等会儿啊，懵了一哈， <laughs> 正蹬，嘣。 就这么简单，就结束了，游戏结束了。但是我们演示动作，往往甚至说腿还要往里拐一下。新手的视角就是，你们家这帮教课的，对吧？脚先往里拐一下再上来。我们是为了让白痴看清楚，对吗？不让你看清楚，不这你你认为这变电梯吗？这就是变电梯，在第一人称视角，就这是个正的，嘣，瞬间变上去，能理解吗？所以你要找一下感觉。 啊，自己练完之后在实理解来找我们实践体验一下，嗯、就来来这儿朝阳区，我们兄弟们开的馆子感受一下就可以，对不对？私信可以问一下在哪，白子湾啊。 <laughs> 谢教练就天天在这候着你们，就是到时候回答问题，对吧？我是是不是从公司开车过来看看？什么？问题回答的怎么样啊？ <laughs> 对吧？好，感谢收看。